कॉम मैं हूँ आपके साथ और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ मंदिर शब्द सुनते ही मन में देवी देवताओं की मूर्ति और भक्तिमय माहौल की बात आती है लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड के शहर चियांग माई में एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालु देवी देवता नहीं बल्कि नर के दर्शन करने के लिए आते बताते हम आपको ऐसा मंदिर क्यों भक्त यहाँ नर्क के दर्शन करने के लिए आते हैं देखिए इस खास रिपोर्ट में ये मंदिर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रेरित है इस मंदिर की सभ्यता तथा संस्कृति पर भी काफी हद तक भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 700 किलोमीटर दूर